Hello，欢迎回到九格电子。那我接下来跟大家介绍的是我们非常非常热销的一款产品，JTC X40 GL。我们 JTC X40 系列其实可以在我们的官网里面看到很多不同的这个分类，啊，比如说 JTC 一四零 Mini、JTC 一四零二四零三四零、JTC 一四零 W L、JTC 一四零 WiFi 等等。 那其实这些不同的这些型号代表的是像尺寸的不同，或者是输出信号的差别等等。这现在我手边，大家用呃画面面前看到的这一个是我们的 ZTC 三四零 W L。这个三四零 W L，那它其实就是用蓝牙做输出的。那比如说像是我们的呃这个原本型号是用这些电讯号，比如说一四零、二四零、三四零，后面没有这种 W L。 我 WiFi 呢，就是用这种电信号类比输出的这样子。那像我手边这种就是非常非常非常方便的一个呃蓝牙款式这样子。那当然我们还有就是刚刚说到的这一些一四零 WiFi、二四零 WiFi 跟三四零 WiFi 款型哦。像它这个长度呃六十公分，这一些高度是五十四公分，那厚度呢大概是五公分的一个大小。那我们安装的方式的话，就是像大家可以看到我们上面这里。 啊，其实是有这个拉长的部分，像这样子吊环，我们都可以就是轻松，比如说在厂区也好，你可能想要把这个显示看板，比如说是侦测氧气的，我们放在工程师面前，那我们可以找到一面墙壁，然后我们使用一些吊挂的一些道具，那我们就可以把它吊挂上去。啊，这个东东西显示看板也非常非常的方便安装，这样子，跟大家就是稍微带大家看一下，就是我们这个。 呃，除了外观以外，那我们这边的话，就是像我们这个温度、湿度、氧气，那我们这边有旁边有，就是后缀一些小小的 sensor，那比如说这里是温湿度的感温线棒，那还有就是我们的氧气的侦测器这样子。那在我们的右边的话，是我们的这个电源的部分，对电源的插孔部分这样子。 那其实我们的显示看板，它其实是用一种高亮度的呃 LED 这样子。那它这个 LED 在呃可视的距离范围内是五十米。那我们接上试电，好，大家可以现在就可以看到，呃，这是我们在接电过程中，那它会这样子红绿闪烁。那我们的大型显示看板就是像这样子做红绿的双色显示这样子。今天假设我们这些温度、湿度。 或是氧气的浓度，我们可能做这种，比如说温度超过多少度的时候，我们就可以做像这样子的红绿闪烁，然后来做及时的提示。除此之外呢，就是我们这个显示看板还可以搭配的我们一些像是手机的一些功能，或者是我们可以搭配我们呃不管是平板啊，还是我们这些 PC 个人的这些装置，那我们都可以来就是做连线，然后可以用云端的方式，或是用蓝牙的方式。 详细有关于像像这样子，我们呃，比如说显示看板的一些呃介绍啊，那其实我们在我们九德的官网，那其实还有我们 YouTube 上都有很多就是更详细的，比如说特色的，那还有这些比如说手机 App 的这些介绍。那如果大家有兴趣的话，可以就是点击就是我们其他的两支，比如说是特色的影片介绍，或者是我们的这个产品的这些功能。 比如说，像是我们还要做的另外一项是这个 JTC X40A 的这个 WiFi 系列，那怎么样来做连线，怎么样做配对？那以上就是跟大家分享，就是我们这个 JTC X40 系列的这个产品。那大家如果有任何的相关的疑问，那可以在我们的呃影片下方来帮我们做留言的动作。那如果就是你有 就是想要就是更深入的了解，那也可以就是参考我们这些操作的影片，或者是来电查询我们的业务。那感谢大家今天的收看，那啊，我们就是下次再见，拜拜。